Вот они и начали эти маневры в Польше, в Латвии, Литве и в Украине. Что должен я делать как главнокомандующий? Я не должен идти на провокации, поддаться на эти, но я-то должен предвидеть, что произойдет, чтобы не получилось, как в 1941 году. Сталин всем не поддаваться на провокации, не поддаваться, сигналы шли из Кремля, а тут уже война фактически начиналась. Поэтому я вынужден иметь планы и подразделения, части – белорусской армии, которые будут реагировать на любую попытку здесь создать конфликт на границе Прибалтики, Польши и Украины. К сожалению, они побежали впереди даже войск НАТО, украинцы. Ну, как обычно. Небо закрыли раньше, чем Евросоюз и американцы для белорусских перелетов самолетов. Точно так и здесь. Александр Григорьевич, вот э, буквально недавно Э, генсек НАТО Йенс Столтенберг э, заявил о том, что если Германия откажется э, от американского... Они перевезут в Польшу. Они перевезут в восточнее, но понятно куда, в Польшу. Да, тогда я предложу Путину вернуть э, э, ядерное оружие в Беларусь. Мы договоримся, какое. Э, то ядерное оружие, э, которое будет наиболее эффективно э, вот в, при таком соприкосновении. Мы же э, на территории Беларуси к этому готовы. Я, как рачительный, извините, хозяин, <laughs> ничего не разрушил. Все сараи стоят на месте.